Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Arif Ismansyah, Wali Kota Tangerang. Tama-tama menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini telah selesai film dokumenter pariwisata dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata yang ada di wilayah Kota Tangerang. Hal ini tentunya sesuai dengan visi Kota Tangerang 2013-2018 yaitu Kota Tangerang yang maju, mandiri dinamis, dan sejahtera dengan masyarakat yang berahlakul karimah. Terima kasih, semoga apa yang bisa disajikan pada kesempatan ini memberikan gambaran dan wawasan akan berbagai potensi pariwisata yang ada di Kota Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah dan aktivitas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terletak di Provinsi Banten, kota Tangerang, yang dilalui oleh aliran sungai Cisadane ini, menawarkan sejumlah pengalaman yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Kota Tangerang juga mendapat berbagai penghargaan Adipura pada tahun 2010 2011, 2012, dan terakhir 2013 mendapatkan Adipura Kencana. Dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terletak di kawasan ini, menjadikan kota Tangerang sebagai salah satu gerbang masuk internasional ke Indonesia. Awali kunjungan Anda ke pusat kota dan temukan Museum Benteng Heritage. Berdiri di dalam museum ini, seolah membawa kita kembali ke masa silam saat budaya peranakan Tionghoa memberikan warna ke kota Tangerang. Pada malam hari, di sekitar tempat ini berubah menjadi pusat kuliner yang ramai dikunjungi warga kota Tangerang. Tidak jauh dari Benteng Heritage, terletak kelenteng Buntek Bio yang dibangun pada tahun 1684. Dan nama Buntek Bio sendiri memiliki arti rumah ibadah benteng kebajikan. Lalu juga ada kelenteng tua lainnya, yaitu Bun San Bio. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1689 dan juga dikenal dengan nama Vihara Nimmala. Masjid Kali Pasir yang terletak di Kampung Pasir dibangun pada tahun 1700 menjadi sebuah masjid tertua di kota Tangerang. Sedangkan kini, kita sedang menyaksikan Masjid Al-Adzom yang merupakan masjid terbesar di kota Tangerang. Bendungan Pintu Air 10 dibangun pada tahun 1928 dan beroperasi pada tahun 1932 di masa penjajahan Belanda. Bendungan ini juga dikenal dengan sebutan Sangego. Selain sejumlah tempat-tempat bersejarah, kekayaan budaya kota Tangerang terlihat dari berbagai kesenian asli Tangerang seperti tari lenggang Cisadane. Festival Cisadane dan pemilihan Kang dan Nong yang merupakan duta wisata kota Tangerang. Bagi Anda pencinta olahraga golf, kota Tangerang mempunyai lapangan golf, yaitu Suwarna Golf, yang terletak di Bandara Soekarno-Hatta. Selain wisata sejarah, kota Tangerang juga menawarkan wisata belanja, mulai dari pasar tradisional Cipadu yang menyediakan aneka ragam kerajinan, souvenir, dan oleh-oleh asli kota Tangerang. Selain pasar tradisional, juga terdapat pusat perbelanjaan modern seperti shopping mall. Tidak ketinggalan, Hotel Bintang 5 bertaraf internasional pun hadir di kota Tangerang untuk memberikan layanan terbaik untuk Anda. Bila Anda telah menjelajahi berbagai tempat wisata, maka luangkan waktu Anda untuk menikmati aneka hidangan kuliner di kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Arif Ismansyah, Wali Kota Tangerang. tama tama menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini telah selesai film dokumenter pariwisata dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata yang ada di wilayah Kota Tangerang. Hal ini tentunya sesuai dengan visi Kota Tangerang 2013-2018 yaitu Kota Tangerang yang maju, mandiri dinamis, dan sejahtera dengan masyarakat yang berahlakul karimah. Letak geografis kota Tangerang merupakan pintu gerbang memasuki wilayah Indonesia. Seiring dengan keberadaan Bandara Soekarno-Hatta yang terletak di kota Tangerang. Hal ini tentu diharapkan buat masyarakat bisa mengembangkan dan mengetahui potensi-potensi obyek-obyek yang ada di kota Tangerang dan untuk itu bisa dapat menikmati segala keindahan budaya dan sarana prasarana yang dimiliki di Kota Tangerang. Berbagai event-event kegiatan dilaksanakan di kota ini, antara lain Festival Cisadane, Festival Alazom, Tanggerang Tangerang Expo, dan lain sebagainya. Hal ini menyajikan berbagai perpaduan budaya, menjadikan masyarakat kota yang masyarakat heterogen ini bersatu padu, membangun sebuah keindahan kota Tangerang dan berbagai objek wisata lain yang ada di kota Tangerang seperti Situ Cipondo, Situ Bulakan, Benteng Heritage, Wihara Bontek Bio, dan lain sebagainya dengan berbagai tarian mudah-mudahan bisa menyajikan kepada masyarakat begitu banyaknya masyarakat yang memiliki potensi kebudayaan di kota Tangerang ini. Terima kasih, semoga apa yang bisa disajikan pada kesempatan ini memberikan gambaran dan wawasan akan berbagai potensi pariwisata yang ada di kota Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah dan aktivitas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Arif Ismansyah, Wali Kota Tangerang. tama tama menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini telah selesai film dokumenter pariwisata dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata yang ada di wilayah Kota Tangerang. Hal ini tentunya sesuai dengan visi Kota Tangerang 2013-2018 yaitu Kota Tangerang yang maju, mandiri dinamis, dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah. Letak geografis kota Tangerang merupakan pintu gerbang memasuki wilayah Indonesia. Seiring dengan keberadaan Bandara Soekarno-Hatta yang terletak di kota Tangerang. Hal ini tentu diharapkan buat masyarakat bisa mengembangkan dan mengetahui potensi-potensi objek-objek yang ada di kota Tangerang. Dan untuk itu bisa dapat menikmati segala keindahan budaya dan sarana-prasarana yang dimiliki di kota Tangerang. Berbagai event-event kegiatan dilaksanakan di kota ini Antara lain Festival Cisadane, Festival alazom, Tangerang Expo, dan lain sebagainya. Hal ini menyajikan berbagai perpaduan budaya, menjadikan masyarakat kota yang masyarakat heterogen ini bersatu padu, membangun sebuah keindahan kota Tangerang. Dan berbagai objek wisata lain yang ada di kota Tangerang seperti Situ Cipondo, Situ Bulakan, Benteng Heritage, Wihara Bontek Bio, dan lain sebagainya dengan berbagai tarian, mudah-mudahan bisa menyajikan kepada masyarakat. Begitu banyaknya masyarakat yang memiliki potensi kebudayaan di kota Tangerang ini. Terima kasih, semoga apa yang bisa disajikan pada kesempatan ini memberikan gambaran dan wawasan akan berbagai potensi pariwisata yang ada di kota Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridoi setiap langkah dan aktivitas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Inside. untuk juara tiga stand terbaik asosiasi Bedayung Kecamatan Pinang. Iya, Kemudian Klub Dayung Kecamatan Karawaci A. Dan juara tiga SPM Luciana C. Dari kerajaan WK sekarang adalah Kabupaten Ponorogo yang akan mengenang diri Sombolangit di Kediri. Namun dalam perjalanan dihadang oleh Raja Singobarong dari Lodaya, Blitar, di mana Raja Singobarong dapat ditalukan dan atau B? Thank you. First, let me introduce myself. My name is Rafli Fadil, Fadil Ahmad, Haji Memas Tewa, Nama Arabu Ides, Anyo Hasil J, Cibega, E. Itemas, Wosuse Smali Trajie. Kaiwa akun. Baik, menurut saya antara brave and beauty mempunyai sama mempunyai peranan yang sama-sama penting karena dua elemen tersebut menunjang apabila ada orang yang cantik tetapi tidak mempunyai otak yang luas dia hanya akan dibodohi oleh orang lain dan apabila ada orang yang pintar tetapi tidak memiliki penampilan yang baik dia tidak akan diminati oleh orang lain terima kasih satu lagi dong aku pengen in my principle I'm not proud to be king. I'm proud to be Thank you. kepada 02, Anta. Masih dengan pertanyaan yang sama? Diambil. Oh, diambil kembali. Nong Anta akan mengambil. Silakan diambil pertanyaannya. Bismillah. Baik, sudah yakin? Ya. Kita gabung dulu, Pak, dan juga nol. Ya, biar dewan juri bisa melihat dengan jelas. Agak mundur saya. Iya, pertanyaan untuk Nong Anta. Siapa pahlawan paling berharga dalam hidup kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pahlawan yang paling berjasa dalam hidup saya adalah kedua orang tua saya. Ayah saya adalah seorang pembimbing dan panutan dalam hidup saya dan ibu saya adalah orang yang selalu memberikan motivasi dan meyakinkan saya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali jawabannya jadi, teringat akan kedua orang tua saya kok oh jadi sedih iya. kirain kirain kalau berdua jadi mengingat masa kalian berdua seperti ini sudah lewat juga sudah lewat baik bagaimana sudah bisa beri tepuk tangan kembali untuk pasangan Kang Raffi dan Non Anta Oke silakan kembali ke tempat Terima kasih Nong Anta yang cantik waktu atau Waktu menjawab mereka sekitar satu menit. perguruan tinggi Raharja Uang pembinaan dari Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Bikisan dari PT Kepua Bikisan dari Hilo Bikisan dari IMP Bikisan dari Mendel Bikisan dari Little Jeans Forces bersama kelima pasang pemenang Kamno Kota Tangerang tahun 2013. sudah acara pada now?